¡Uy! ¡Ay! mujer fuerte, independiente, que puede abrir su chela sola. ¡Ah, sí! ¡Viva México! ¡Wow! <laughs> Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal El día de hoy me voy a cortar el cabello Ya está larguísimo y esa es la actividad interesante del día. Entonces acompáñenme a cortarme este greñero. Tengo como un mes queriéndomelo cortar y no me lo cortaba porque no encontraba la estética perfecta, pero ya la encontré, así que estoy muy emocionada por cortarme el cabello hasta el hombro. Miren, esta es la estética, se llama Enu. Díganme, ¿acaso no es completamente adorable? Está súper bonita, es muy mi estilo. las estéticas japonesas te hacen llenar una forma con todos los detalles de tu cabello, de tu apariencia, del corte que quieres, etc. ¡Wow! Chicos, ya tengo nuevo look, nuevo cabello. ¿Qué tal? 남편어때? 이 너무 좋아요. 좋아? 너무 가벼워. 너무 좋아. 아 진짜 나는 머리 여기까지 너무 좋아. 나한테 너무 잘 어울려. 예쁘다. 행복해. Miren chicos, y al lado de la estética está este edificio que solía ser una escuela y lo remodelaron. Ahora es hotel, centro comercial, tiene cafeterías y está muy lindo. Miren, así luce por dentro la plaza. Hay cafeterías, restaurantes, tiendas y al fondo es un hotel. Miren, y así luce la entrada del hotel. Las habitaciones eran los salones de la escuela. Se me hace muy, muy interesante. Estamos viendo el mapita de lo que hay. Y hay restaurantes, heladería, multi, café y también hay una librería. Hay más locales. Aquí está la librería. Y todos estos de aquí son locales y tiene esta área verde para que te sientes a descansar o a dormir <laughs> y te relajes un poco. Está muy padre. <laughs> Miren, aquí están las habitaciones del hotel, los locales y cómo se ve desde afuera. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Hola chicos, hoy es el día después de cortarme el cabello y miren, así se ve ya lavadito y peinado por mí. Intenté recrear el peinado que me hizo ayer la chica, pero obviamente no tengo sus habilidades, <laughs> así que me quedo más o menos, pero me encanta. Tenía mucho tiempo ya queriendo un cambio, sentía que necesitaba cambiarme de look y la verdad es que me encantó, es muy cómodo tener el cabello corto y me siento preciosa, no sé, me gustó muchísimo, entonces pues sí, estoy muy contenta. Aparte la chica me cayó súper bien, resultó que era fan del K-pop y los K-dramas, así que tuvimos de qué platicar y estuvimos hablando de hombres guapos todo el rato y pues me la pasé muy bien, me divertí mucho, me cayó muy bien la chica y estoy muy contenta con mi look. Y hoy es 16 de septiembre aquí en Japón, o sea que es 15 por allá y se va a dar el grito, entonces hoy quiero preparar unos taquitos, voy a hacer flautitas y vamos a celebrar aquí Hayatito y yo el grito en Japón. Vía México! Chicos, voy a hacer flautitas y aquí tengo ya mi pollo, la papa. Compramos esta salsa de la costeña para echarles y tengo aquí mis tortillas, ya las estoy calentando. Y ahorita vamos a hacer la pachanga aquí. <laughs> Wow. ¡Wow! Se nos hizo tarde, yo pensé que el grito iba a ser allá a las 12 y fue a las 11 de la noche, entonces vamos a hacer la comida, voy a terminar de hacer la comida y después vamos a comer y luego vamos a dar el grito en repetición. Sí. Sí. Sí. <laughs> Esta plancha del zócalo bueno, ahí está este pebetero. Wow, La unión, la esperanza, la distancia. La, la madre, la, la, espe, espe, muji, esperanza. you have to try it. Me? I go. ¡Viva México! eh, eh, eh, eh, eh. flautas mandó el que. Ay. Flautas, flautas, flautas. ¿Quieres eso? Flautas is deep fried tacos? Yes, mm -hmm. you like them. Okay. Ok chicos, ya quedaron los taquitos. Ahora encima la salsita. Mm. Mucha salsa. Buen provecho. Buen provecho. <laughs> tenemos un pequeño inconveniente. No tenemos destapador. Entonces, según internet, podemos abrirla. ¿Eh? güey, ¿o qué? Con una cuchara. Fighting Hayatito. 이렇게? Yes. 이렇게? 얘못 들것 같네. 여기 아픈데. 아빠? 아빠. 아빠. 표가 너무 아픈데. 얘 아빠 만나면 다시 보자. Six hours later. 파이팅 우리 남편. 아이고. 거의 거의 거의 다 나왔어. 아, 잠깐만 여기 너무 아파. 아이고, 너무 아파. 어떡하지? 이 뼈 너무 아파. 근데 이 소리 뭐야 진짜. 아니 너무 아파. 오. 오케이 오케이. Go go 메가나. Go go 메가나. 뭐가 이체? 된 것 같지? No, 근데 이거 망했어. 다시 다시 다시 다시 내가. 올. Mexicana, mujer fuerte, independiente, que puede abrir su chela sola. ¡Sí! <laughs> ¡Viva México! 와. ¡Salud! Salud. ¡Viva Viva México! México. Nachos japoneses. Miran nada más. Oigan, y estoy segura de que alguien me va a decir, ay, te hubieras hecho un pozole, unos tamales. Aquí no es fácil conseguir esos ingredientes. Fue lo mejor que pude hacer, así que, bueno, ¡viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Mmm, sácalo, Yepo. Mm. Wow. Oh. Oh. <laughs>